Hola, gente de ciencia. Hola. Nos próximos minutos investigaremos cale o motor capaz de mover as placas tectónicas e faremos un modelo cun acuario este que tenemos aquí para que comprendades como se forma unha corrente convectiva. A primeira teoría correcta una o escocés Arthur Holmes a principios do século XX. Sobre este xeólogo xa vos falamos no vídeo sobre a teoría da deriva continental. Este científico foi o primeiro en comprender as consecuencias mecánicas das diferenzas de temperatura no manto terrestre. E tamén defendeu a teoría da deriva continental proposta por Alfred Wegener, nun tempo dela no que eh, era moi recitada polos seus colegas, especialmente os norteamericanos. De feito, o seu libro Principios de Xeoloxía Física remata cun capítulo adicado á deriva continental, o que contribuíu a establecer posteriormente o modelo da expansión do fondo oceánico. Espera, espera, é que un tempo máis tarde foi parte esencial da teoría da tectónica global. Pero non foi iso o único que fixo Holmes, pois foi pioneiro no uso da datación radiométrica de minerais para pescudar a idade exata das rochas. Pero esa é outra historia. Certo, Imos entón co motor que move as placas, pero mellor vamos a buscar un sitio no que haxa menos luz para que o vexades moito mellor. Ata a data, ningún dos modelos propostos explica satisfactoriamente todos os aspectos dos movimentos das placas, verdade, Adela? Porén, todos coinciden en que a forza que as move ten a súa orixe nas diferenzas de temperatura do interior terrestre. O modelo máis aceptado na actualidade describe a existencia de correntes de convección moi lentas que afectan a todo o manto. Imos simular isto con este modelo. A auga deste acuario representa o manto terrestre. En baixo de centrado colocaremos esta bolsiña de xel que Isto representa un punto quente, que son lugares nos que o manto se atopa a maior temperatura. Para representar as zonas de maior temperatura, colocaremos nos extremos estas bolsas de xel frío. O noso modelo xa está preparado. O noso acuario ten agora unha zona de maior temperatura que está no centro e dúas zonas menos quentes nos extremos. Imos agora co fascinante, Tenemos aquí estas siringas que vamos a usar para añadir tinta azul en los extremos e vermella no centro. O que observamos la tinta vermella e que se produce un fluxo ascendente debido á diminución da densidade da auga ou estar máis quente. Isto é similar ao que acontece no manto, xa que existen penachos ou plumas moi quentes que ascenden ata a litosfera. Isto na superficie forma o que conhecemos como puntos quentes. A tinta azul observamos que permanece abaixo, debido á maior densidade da auga fría. Fixádevos como se move gradualmente cara ao centro a medida que sustitúe a auga que ascende. Posteriormente, a tinta azul tamén elevarase o quentarse. Ademais, observamos aquí un fluxo descendente debido a que a auga superficial comeza a refriar. O que está vendo é unha corrente convectiva, Isto simula a litosfera oceánica fría e densa que penetra no manto nas zonas de subducción. Descenderá ata chegar ao límite entre o manto e o núcleo. Ao facer isto, tira da placa e causa o seu movimento por arrastre. Estudos recentes de tomografía sísmica revelannos unha nova imaxe da estrutura interna da Terra a partir da lectura dos tempos e traxectorias tomadas polas ondas sísmicas ao atravesar o seu interior. Estes indican no límite do manto con núcleo a presenza da chamada capa de 2'. Esta capa presenta un grosor irregular de entre 100 e 400 km entre o manto e o núcleo. Pénsase que pode estar formada polos fragmentos máis densos do manto que quedan aboiando sobre o núcleo externo de aínda maior densidade. Isto é algo similar ao que vedes nesta copa con agua a que lle engadimos café moído. Os fragmentos máis densos descenderán ata formar a capa de 2' sobre o núcleo externo, Isto tamén explicaría o gradente xeotérmico da Terra. As rochas da Codia conducen mal a calor, actúan como millante térmico e a superficie permanece máis fría, mentres que o interior do planeta está moito máis quente, arredor duns 5.000 grados centígrados. O principal mecanismo evacuador desta calor interior foi e seguirá sendo por moito tempo o vulcanismo. que son Fiestras o Interior Donoso Planeta. Bueno, Adela, pues aquí matamos o vídeo, parece che? Parece pues lembra de palabras do Nobel Richard Feynman hay que ser a mente abierta. Sí, pero no tanto como para que se che el cerebro Ah, bueno <laughs> Hasta luego. Hasta pronto